طويلة بصراحة خطيرة على مرمى الاتفاق الكرات الثابتة من هذه المسافة هل يسدد مباشرة على المرمى يا فايز باختكور يتقدم بهدف عبد خوليكو بعد كرة آه، لم يستطع فايز السبيعي أن يتصدى لها من كرة كانت مسددة من مسافة بعيدة جدا على مرمى الاتفاق فايز السبيعي يخفق في امساك الكرة في اللاعب البديل يتابع الكرة ويسجل لاحظوا التسديدة الكرة يعني فايز اسباعي مسك الكره وفلتت منها بعدما سيطر على الكره بالكامل وخوليكوف يسجل لمصلحه بختكور آه، من هذه الكره السهله آه، يسجل آه، بعدما مرت الكره من فايز اسباعي فلتت الكره من اسباعي